شركة أوفشور كيفية حماية أموالك في البنوك السويسرية من الوصول إليها من طرف ثالث إجراءات قانونية لاتهامة كذبة بالفساد التهرب الضريبي عدم دفع الالتزامات والمنافسة غير المشروعة قد يؤدي إلى تجميد حساباتك في بلدك وعمل حجر كامل على الأصول بين عشية وضحاها ثم اعتبارك مفلسا مؤقتا النفقات اليومية لعائلتك وعملك والدفاع الفعال عن نفسك لم يعد ممكنا أنا أبين لك كيفية حماية الأصول الخاصة بك على نحو فعال عن طريق تحويل أجزاء منها إلى الخارج Caputo and Partners SwissBankingLawyers.com We fight for your money نهارك سعيد اسمي إنزو كابوتو من سويس دوت كوم كما تعلمون من موقع الويب الخاص بي فإن البنوك السويسرية تدير 30% من مجموع أصول الأفراد في جميع أنحاء العالم لماذا يحضر كل الأغنياء أموالهم إلى سويسرا؟ الاستقرار السياسي والاقتصادي، الحياد، النظام القانوني الفعال والضرائب الخفيفة، الموظفين متعددي اللغات، وخدمات مصرفية ممتازة مع حسابات بعملات متعددة سويسرا المستقرة هي أفضل مكان لأصولك اختفت السرية المصرفية السويسرية لأسباب ضريبية فقط السرية المصرفية لا تزال موجودة فيما يتعلق بالخصوصية وحفظ البيانات نظرا لنظام التبادل التلقائي للمعلومات الـ AIA فإنه لم يعد من الممكن إخفاء الأموال الغير مصرح عنها لماذا لدى جميع الأغنياء حسابات مصرفية بأسماء الشركات وليس بأسمائهم الشخصية؟ الأمر ببساطة أنهم يريدون حماية أصولهم وتقليل مخاطر المسؤولية بالنسبة للسلطات فإنه من الأسهل بكثير الحجز على أصولك في بلد إقامتك عن حجزها في الخارج لا ينبغي لأحد أن يعرف أين هي الأصول الخاصة بك من وجهة نظري واستنادا على سنوات من الخبرة أستطيع أن أؤكد أن الكثير من هذه الدعاوى القضائية تبدأ بتفتيش المنزل إذا رن جرس الباب الساعة السادسة صباحا فأنت سعيد إن لم تكن تحتفظ بأية وثائق مصرفية خارجية في المنزل أو المكتب ولذلك أنصحك بأن تجري اتفاقا حول البريد مع البنك الذي تتعامل معه في الخارج وهذا يعني أن جميع المراسلات البنكية سوف تودع لك شخصيا في البنك نحن نعلم علم اليقين أن الناس يغشون يكذبون ويسرقون في العصور الوسطى بنى الأغنياء القلاع لحماية أنفسهم اليوم لديك بدلا من بناء القلاع إنشاء شركات خارج بلدك من أجل حماية نفسك حسابك المصرفي ينبغي أن يدار على أساس حساب باسم الشركة وليس باسمك الشخصي إذا كانت لديك أصول باسمك فأنت أسهل عرضة للهجوم عليها عما إذا كانت موزعة توزيعا استراتيجيا الشخص الاعتباري يجب عليه الحفاظ على حساباته المصرفية ويخوته وعقاراته وجميع سيارته العتيقة الخاصة به وحقوق ترخيصه وحصصه افصل نفسك ببراعة عن أصولك قانونيا وليس اقتصاديا اقتصاديا سجلها باسم شركة لك تسيطر عليها يمكنك زيادة حمايتك أكثر إذا كانت شركتك تقع في الخارج فإنه أصعب بكثير بالنسبة للسلطات والدائنين الوصول إلى الأصول الخاصة بك عندما تتعامل مع شركة في ولاية قضائية أجنبية ميزة أخرى لسويسرا على سبيل المثال فإننا ما زلنا نسمح باستخدام حامل الأسهم بدلا من السهم الاسمي سيظهر اسم مالك الأسهم والمالك المستفيد في السجل التجاري بالنسبة للكثيرين لا يتحققون من أنهم ليسوا محميين أو أن لديهم ضعفا في أدوات حماية الأصول إلا مع قرار نقل الأصول بقرار من التفتيش القضائي لا تلعب بمستقبل عائلتك وعملك احمي نفسك الآن بفضل حلولنا الجديرة بالثقة واستفد اليوم من سنوات عديدة من خبرتي امسك هاتفك الآن واتصل بي 0041 44 212 كن ثريا وابق ثريا أتمنى لك يوما جميلا be rich and remain rich. Have a wonderful day.